para que para. Uma conta então tipo Capri no Wall Street Bank Minha cota se multiplica, All sente baby que ela vem Os caras me procuram quando eles apuram Vê que eu sou ligeiro, quase nunca me retenho Oi. O Bang Bang começou lá fora Não é Big Bang, teoria pira Os gang fake, fed a cupcake Se é só cobertura de mentira na Bahia Os Xing Ling traficando arma tipo Grand Theft Auto Num conversível, pouco convencível Do que o conversível é fingir ser rico Tá tirar uma selfie com sua companheira Se ela me tromba na rua, eu tô de cara fechada Só não me encara tudo como se fosse minha culpa De fazer o trampo que toca no falante da sua casa Mesmo que você não queira, não se pode ter tudo que mando nessa porra Verso hostil que eu vi dos pis e mando verme pra masmorra Como eu sinto falta de corfa nas punchlines Isso me deixa tranquilinho, tipo Amy Godem Meu drip é fashion, se vendo com seu off-white Eu visto a sopa confortável que me convém Indústria careira, mete a carreira na napa Mete a lenha na fogueira Deixa queimar os empresários fudido que quer consumir os visão verdadeira Atmosfera no mínimo estilizada Com o soltando fagulha com agulha esterilizada Eu também quero fazer parte da manada Pelo papo que foi bom naquela bela madrugada O meu remédio é matinal do lado da cabeceira Isso não do problema como sou pirado ADM Aumenta triplica o cachê fazendo lírica do tipo que quem deve pra si mesmo sempre treme Só comprar passagem pra qualquer lugar do Brasa Tenho em mente que vou fazer trampo altruísta Enquanto vários decididos a sair de casa Sempre desafortunados como só turistas Pra acabar com a palhaçada tem lírica inesgotável Cada punchline traz de volta pro meu eixo Já fiquei de cama num estado deplorável Vi que poucos manos compartilham meu desejo Muita informação pra sua cabeça digerir Era só que eu tava guardando dentro de mim alguns meses Dessa vez não vou fazer questão de residir nessa maré Charlie Chaplin fala em movimento pra ver o corrida no certo Não sou MacGyver, mas eu sei que sobrevivo até se tiver soterrado nas areias do deserto Sinto falta de caras como Neto, Lorde da Ellison Vagueira e racha de gigante entre muitos outros Que próximo da ascensão não muda a cara como sou não cobra a cara Comissão pra dar visão pra cá no topo Até que fim, né, mano? Hoje é muito tempo tentando se moldar Essa parada do mainstream A gente sabe o quanto é difícil Então seja você mesmo, Zeus Seja tu, porra Eu vou pular da catraca mesmo que pare na maca, cansei de cara segue vivendo no engano.